ной ёш бисёри дихтаракҳо ҳайф шидан ай пишти чиндани қош ғавсии лавош мо ҳозир нишонат метам чихе нафсам мешнуни да ҷош вақте дихта ягон чиза да организмаш ҳис кина бояд қис кина бишина хонада шарт нест ягон пацан айрӯи беақли ӯ бишина зонада